Sobat Kodar Ketemu lagi dengan gue Reja Pahlepi Kali ini gue akan mempraktekkan Cara koneksikan uh, Database dengan menggunakan kode PHP uh, <clears throat> eh, Dalam pembuatan website Menggunakan data Yang tersimpan di dalam database ya Database yang paling populer yang digunakan oleh PHP adalah MySQL. Nah, kalau kita menggunakannya untuk membuka <clears throat> eh, database di SEM tentunya kalau kita menggunakan SEM tanpa mempunyai host, kita bisa coba localhost phpmyadmin phpmyadmin, ya untuk mengoneksikan ya cara buka dahulu localhost phpmyadmin kita bisa DB nya ini adalah nama database-nya untuk membuat koneksinya ya kita langsung praktekkan saja HP MySQL connect root pertama terlebih dahulu adalah root ya koma root ini adalah nama username ya kita bisa kalau misalkan di hosting kita bisa pakai username hosting ya yang kedua adalah pas ini ya Bentar. uh, ini ya PHP dari sana saya maaf ini MySQL Connect ini adalah localhost kalau kita memakai misalkan kita memakai hosting kita bisa menggunakan nama ininya adalah coding misalkan coding kalau ini di hosting ya ini adalah kita pakai localhost karena kita pakai adalah makanya adalah um, same ini adalah root username kalau di hosting adalah username hostingnya di cpanel atau control panel lainnya ini adalah password passwordnya adalah kosong ya karena <clears throat> karena di di sem sendiri kosong saya nggak pakai password ini adalah untuk connectnya MySQL connect dan jangan lupa untuk titik koma untuk penutupnya nah ini bisa kita ketik lagi MySQL connect ini hmm, bisa kita buat adalah eh salah select db ya select db ini database name database yang tadi kita buat sekarang kita buat adalah cc maka namanya adalah CC ini titik koma dan penutupnya adalah ini ya jadi uh, misalkan ya misalkan kita <clears throat> ingin sekali di hosting kita bisa coba di hosting dengan konekan database databasenya menggunakan ini tentunya localhostnya adalah diganti menjadi username cpanel atau control panel lainnya ya rootnya adalah username passwordnya adalah eh, password dari cPanel atau control panel lainnya ini username-nya control panel ya dari misalkan cPanel, zPanel dan lain sebagainya. Nah, skill select db eh, pasti kalau di hosting depannya adalah username, username terlebih dahulu misalkan misalkan username-nya adalah coding coding db ya kan ini ini adalah coding ya ini adalah coding misalkan Asus Zenfone 17 ini maka standarnya untuk PHP, e, eh, dengan PHP adalah begini untuk desain memakai localhost ya localhost root passwordnya kosong tapi kalau di hosting seperti ini ya ini adalah standar dari pengoneksian dalam PHP oke okay? Sekian dahulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.